Let's go! I'm unstoppable, do the impossible I'm irresponsible, yeah I'm phenomenal I got an arsenal, oh, I'm dropping bombs you know oh, No I'm not even know I'm really To the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, things that people have spoken I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this commotion Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable Double Yeah, ready to go, man, lock and load That's right, I swear to God that I could drop shot and I ain't stopping, no That's how I know that I'm unstoppable reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Arigato! 顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ何本の剣を持ってると思う 剣は心のままに動く影の行く先に剣が届く に負けないぐらいに生かした戦い方だろこの剣は心のままに動く 何本の剣 Killing spree! Launch attack! 待って俺についてこれる奴はいない。

slain the church. Enemy has been slain. この剣は心のままに動く。影の行く先に剣が飛ぶ ロの剣を持ってると思う俺についてれる Initiate retreat! Enemy killing spree! An enemy has been slain! Urayam ことはない。すべては生まれつきの才能だ。俺の刃の前では皆平等である限界を突破する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 顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ待って羨むことはない全ては生まれつきの才能だ何本の剣を持ってると思う待って 俺の刃の前は皆平等である。 Initiate retreat! Shut down! この剣は心のままに動く 全ては生まれつきの才能だ俺についてこれるやつはいないよ。 前では皆平等である限界を突破する well played. 何本の剣を持ってる顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ の刃の前で皆平等で 来れる奴はいない。影の行く先に剣が届く。限界を突破する。メガキル。シャットダウン。メガキル。Double kill. 俺についてこれる奴はいない顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ 何本の剣を持ってると思う Our turret is under attack. 影の行く先に剣が届く の剣は心のままに動く Our inhibitor turret is under attack 俺の刃の前では皆平等である Our turret is under attack この剣は心のままに動く限界を突破する under attack! Shut down! An ally has been slain. Initiate retreat! 俺の刃の前では皆平等である Ally has been slain この剣は心のまま動く You have slain an enemy You have been slain した戦い方だろ俺の刃の前では皆平等であるオレについてこれる奴はいないオッケー けないぐらいの生かした戦い方だろ けないぐらい。